Есть тенденция к появлению нового Гитлера, опирающегося на Германию, на реабилитацию нацизма, на пересмотр оценок характера Второй мировой войны. Мы видим, что Россия произвела частичную мобилизацию. Украина этих мобилизаций произвела уже бог знает сколько волн и производит сейчас. Значит, нас ждет в этом году резкая интенсификация боевых действий и огромное количество потерь. Надо думать, как Беларуси здесь выдержать эту гуманитарную катастрофу, идущую с Украины, которую Европейский Союз вольно или невольно канализирует в нашу сторону. В этом году избежали. А дальше не факт. Украинская война – это на фоне вот этого дрейфа Штатов и Китая друг от друга. Пока не определится исход этого дрейфа, будут происходить вот подобные сюжеты, как «Украинская война», и они будут э, усиливаться. Главное – поддерживать управляемость государства. Вот именно когда Украина потеряла эту управляемость, тогда у них все и началось. Юрий Вячеславович, немецкие танки снова поедут по нашим землям я территорию Украины считаю нашей землей. В первую очередь это факт реальной, э, реального участия Германии в реально идущей самой большой войне в Европе после Второй мировой войны, где Германия была разгромлена. В 20 веке было две мировых войны, которые развязала Германия. В результате Первой мировой войны она получила по итогам своего поражения Веймарскую республику и все те ужасы, которые потом Э, продолжились в виде Гитлера. Потом Вторая мировая война, Германию где-то на треть по территории сократили, э, повыселяли практически отовсюду э, немецкие меньшинства, которые до того жили вплоть до Казахстана, ну, вплоть до Волги. И все то, что Германия нарабатывала, ну не все, то, а не менее половины того, что немецкий народ нарабатывал более тысячи лет, она потеряла в результате вот этих войн, которые она развязала в 20 веке. Э, сегодня она, Германия опять решила поучаствовать в войне против России. Но сегодня Германия слабее той Германии, какой она была в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Э, денацификация по итогам Второй мировой войны – это не только сокращение Германии по территории, это еще резкое уменьшение их воинственного духа, радикальное уменьшение. Э, сегодня в э, Германии нет самодостаточной армии, самодостаточного военно-промышленного комплекса, нет того интеллектуального потенциала, который когда-то сделал возможным ее военное могущество. И поэтому сегодня Германия, ввязываясь в войну на Востоке, она рискует э, потерять уже вот от этого уровня, до которого она упала по итогам двух мировых войн XX века. И что же это будет? Для истории э, вот эти сто лет от 14 например, года, это мгновение. И вот за это мгновение Германия потеряла то, что она нарабатывала более тысячи лет. Но ну, потеряет еще за полмгновения что-нибудь. Например, если предположить себе успешное для Запада завершение войны на Украине, то по итогам этой войны Германия не особо-то и получит. Итогом такого завершения будет мощный польский блок и мощная польская позиция. А поляки уже обозначили, что они хотят от Германии как минимум. Это более 1 триллиона евро компенсации за Вторую мировую войну, и на этом явно они не остановятся. То есть и в случае поражения на, на Украине в войне, э, и в случае победы Германия вряд ли что-то получит для себя. Поэтому вот то, что она вмешалась в эту войну – да еще так вмешалась, что отправлять туда костяк танков, которые, как они считают, станет эм, ядром украинского наступления аж на сам Крым. Э, вы знаете, вот вмешавшись на таком уровне в эту войну, Германия поставила себя ну, в очень сложное положение. Э, мы долго и много говорили о том, что именно Германия главный конкурент э, Соединенных Штатов – Э, в Европейском Союзе, да и, наверное, и в мире в, какой-то, в какой-то степени тоже конкурент. И что вот это вот таким образом, создавая действительно очень мощную Польшу, американцы очень сильно заботятся и о Польше. С этой точки зрения э, дни Германии как гегемона Европы сочтены уже получается. Ну да, просто может быть переходная стадия. Ведь точно так было между двумя мировыми войнами. Германия была ослаблена по итогам Первой мировой войны. И Британия и Франция вкачали тогда ресурсы в Польшу. И Польша обладала армией, которая была радикально сильнее вооруженных сил Германии, которые немцам позволили иметь. И в этом смысле Польша была своего рода надсмотрщиком над Германией. Э, но Польша не справилась. И получили Гитлера и все, что с этим дальше связано. Поэтому э, то, что Германия э, не будет гегемоном Европы, ну, в этом я с вами соглашусь. Но вот каким образом это произойдет сейчас, это вопрос. Мне кажется, что э, тут есть, как и было между двумя мировыми войнами, игра еще некоторых сил. Э, прежде всего, что я имею в виду? Э, в 90-х годах за последние 30 лет после распада Советского Союза в Восточной Европе произошла поэтапная через окна Авертона реабилитация коллаборантов с нацистами времен Второй мировой войны. Сегодня на Украине это дошло до апофеоза. Там дивизия СС «Галичина» и так далее, и так далее. Все это мы видим. Э, но э, реабилитация коллаборантов с немцами – это усиление не пропольских сил – это усиление тех сил, которые дальше делают возможным реабилитацию Гитлера. То есть переоценку принятого по, по итогам Второй мировой войны в мире негативного, полностью отрицательного отношения к идеологии нацизма и расизма в частности. Э, а также это означает, что может быть пересмотрен и в принципе итог Второй мировой войны во всем. А вот это уже работает не на Польшу, а на Германию на а еще шире, на вот те ультраправые российские круги, которые когда-то, воспользовавшись веймерскими проблемами Германии, подняли Гитлера и привели его к власти, э, уведя Германию из-под контроля, который должна была за нее осуществлять Польша. В, я хочу напомнить, что Гитлер, когда пришел к власти в 1933 году, то уже в 1934 он заключил договор с Польшей Э, весьма дружественный, почти на грани союза. Э, то есть Польшу не то чтобы обманули, может быть, они сами обманулись, но так или иначе, а в 20-х годах они наблюдали за Германией, они выстраивали с нею партнерские отношения как бы свысока, на антирусской, тогда антисоветской основе, но в результате не справились. Вот как бы здесь не получился точно такой же эпизод – что сегодня поднимается Польша. Вот, но реабилитация это произошла про немецких сил. И дальше это может привести к, и должно, я думаю, привести к усилению внутри Германии эм, тех кругов, которые нацелены на реваншизм. То есть э, теоретически можно говорить о том, что э, может родиться новый Гитлер, появится да. новый Гитлер. Да, у него просто уже не будет той мощи, которая была у Гитлера Адольфа. Ибо ну, Германия ну, у Адольфа сокращена. в классе приходил, тоже там ничего не, особо не было, но он быстро все установил. У него было то, чего нет у современной Германии. Это территория гораздо больше. Причем э, существенно. Восточная Пруссия, Бранденбург, Гданьск с особенностями и так далее. У него было огромное количество немецких общин по Южной Европе, по Восточной Европе и России разбросанных. То есть у него было то, чего нет у современной Германии. Правда, у него не было позиции ведущей экономической силы в Европе, которой сегодня обладает Германия. Поэтому мне кажется, что вот этот эм, произведенный в Восточной Европе, эм, произведенная манипуляция, когда э, реабилитировали коллаборантов э, времен Второй мировой войны, оно уже будет воплощаться в усилении в Германии тенденции к неонацизму. Но вряд ли эта Германия с такой тенденцией, даже если новый Гитлер у них придет, вряд ли она будет обладать потенциалом к победе. Она проиграет опять. Ну, ведь надо понимать, что тогда того же Гитлера э, активно финансировали те же американцы те же англичане. А сейчас ситуация в корне иная. Почему? Э, сейчас ну, ну, если не посмотреть в корне. на то, как, <laughs> э, как э, американцы перетягивают к себе немецкий бизнес, например. Ну, это одна сторона. Это как бы создание проблем в Европе. Но вопрос, какой Европе? Эм, это может быть как раз Европа другая, назовем ее либеральная. Вот. А внутри Германии сегодня мы видим взятый курс, открытый, публичный, на то, чтобы превратить Бундесвер за короткое время в ведущую армию Европы. Вот они здесь конкурируют с Польшей. То, что они сбрасывают в Украину советское оружие из Европы, а теперь устаревшее свое оружие, оно открывает, конечно, для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов какие-то позиции, но в основном-то все-таки оно открывает для континентальных Э, производителей, которые в значительной мере в Германии, из Германии. Поэтому здесь, я думаю, как и было в межвоенное время, две тенденции. Есть тенденция к появлению нового Гитлера, опирающегося на Германию, на реабилитацию нацизма, на пересмотр оценок характера Второй мировой войны, и одновременно есть тенденция к формированию Э, силы, которая будет этому противостоять там, на Западе тоже. Что нам с того? Давайте вот к нашим реалиям приближаться, ввиду того, что, как э, говорят наши военачальники, видят огромную активность на западной границе со стороны Польши. Ну, то есть милитаризация идет уже давно, и, вот она, и она не прекращается именно с той стороны. Да, в Беларуси сейчас э, уже, наверное, можно говорить о том, что сформирована союзная группировка. Я так понимаю, она так сформирована, чтобы в случае чего можно было ее быстро и нарастить. Но достаточно ли это для того, чтобы остудить, что называется, вот воинственный пыл, который так или иначе будет возникать, если, когда люди видят, что сколько у них, сколько у них всего, а почему не применить? Не все решается на полях э, сражений, как вот показал прошлый год. И та группировка, которая на нашей территории находится, ну, наша армия плюс пришедшие российские войска, она вообще-то невелика. Гораздо более важно э, это то, что э, Россия продемонстрировала э, готовность защищать Беларусь даже силой ядерного оружия. Я имею в виду переоборудованные под несение э, ракет, способных нести ядерную боеголовку самолеты – и обучение белорусских экипажей работе на этих самолетах. О вводе ядерного оружия на нашу территорию не говорилось, и вопрос сегодня так резко не стоит. Но демонстрация того, что это возможно, произведена. Вот это реальная защита. Э, я думаю, это на сегодняшний момент это серьезная защита. И это та защита, которую вот мы, в общем-то, и ожидали. Э, когда заключались все договора с Россией еще в 90-х годах, что если что, единственная сила на планете, которая может защитить Беларусь в противостоянии с самым мощным блоком на планете, который существует с НАТО, это Россия. Вот сегодня это и произошло. Насколько этого зонтика хватит? Мне кажется, хватит. Э, то есть от ну, большой ну, войны... Важно понимать, э, демонстрации зонтика или работы зонтика. Вот тут тоже такая очень тонкая грань на самом деле. Ну, жизнь покажет, но, по-моему, это демонстрация реальных намерений. Потому что к нам прибыли, помимо этих 10 тысяч войск необходимых э, для хоть ну, как какой-то демонстрации эм, помощи, к нам прибыли также и такие средства ПВО, и такие средства ракетные – которые Россия могла бы разместить и у себя. Они ей тоже лишними не будут. Я имею в виду С-400 комплексы э, и Искандеры, и еще некоторые виды вооружений. Но они пришли сюда. Это означает, что наша территория рассматривается в контексте обороны Москвы и обороны всей России как важный регион. Значит, и демонстрация готовности, если что, использовать ядерное оружие для защиты Беларуси, это не просто жест. Как э, на все эти расклады должна или может э, повлиять та военная операция, которая сейчас происходит э, на Украине? Какой должен быть ее результат, э, чтобы ну, можно было говорить о каком-то мире в нашем регионе? Там все в самом начале. Э, главное, что там происходит, это грандиозная гуманитарная катастрофа. Э, ее цифры более-менее известны, но я сейчас некоторые назову. Э, под контролем украинского правительства сегодня находится территория, где проживает ну, примерно 30 миллионов человек. Но было бы больше. 7 э, миллионов, 8 миллионов покинули территорию Украины за один год – 5 миллионов ушло в беженцы э, в Европу, 3 миллиона ушло в Россию. Еще какая-то часть людей осталась на тех территориях, которые вошли в состав Российской Федерации. Значит, то есть Украина потеряла за год примерно 10 миллионов человек. Это то, что она потеряла. Кроме этого, есть так называемые внутренние беженцы – то есть те, кто уехали из городов в деревни или в другие регионы Украины. Их количество ООН оценивает по-разному, но обычно речь идет про 10-15 миллионов. Это от 30 миллионов еще где-то, ну, пускай треть. Это внутренние беженцы. В основном это э, пожилые люди, э, которые уехали из крупных городов в деревни. Те, у кого есть к кому поехать в деревню и куда. Если в Европу уехали в основном женщины с детьми, а мужчин военнообязанных туда почти не выпускали, и в общем объеме беженцев украинских в Европу военнообязанные мужчины – это где-то 10%, то по внутренним беженцам наоборот. Там в основном, ну как наоборот, старики уехали. Значит, вообразите себе масштаб гуманитарной катастрофы. А что дальше? Мы видим, что Россия произвела частичную мобилизацию. Украина этих мобилизаций произвела уже бог знает сколько волн и производит сейчас. Значит, нас ждет в этом году резкая интенсификация боевых действий и огромное количество потерь. Это значит, что и количество разрушений, и беженцев, оно будет увеличиваться. Э, вот последствия этой гуманитарной катастрофы очень сложно просчитать, э, но они будут разрушительными. Э, одно я могу назвать, оно просто очевидное. Это отложенное рождение детей. Вот если брать по статистике украинской по итогам прошлого 22 года, то у них произошло очень заметное падение рождаемости по понятным причинам. В Европейский Союз выехали матери с детьми. Э, они, значит, э, дали плохую статистику. В целом Украина, как и вся Европа, нас включая, находится сейчас в демографической яме. Э, то есть в детородный возраст вступили дети, рожденные в 90-х. Э, тогда мало, были отложенные рождения, тогда усилилась вот эта яма демографическая. И третье, война вызвала откладывание родов. Но многие дети были зачаты до начала войны. Э, значит, Сегодня, в этом году, мы увидим эту тенденцию уже в чистом виде и сможем ее оценить без учета вот этих довоенных детей, которые были зачаты до войны. Скорее всего, у них будет очень много отложенных рождений. Это значит, что они получают тройной удар демографический по своему населению. Э, они бы и так теряли население в силу и демографической ямы – и в силу оттока трудовых мигрантов из Украины, но теперь к этому добавляются еще и последствия войны. Если упрощать, это значит, что в течение, что следующее поколение через 20 лет, которое вступит в детородный возраст, оно будет радикально меньшим, чем нынешнее, которое и так находится в демографической яме. Поэтому перед Украиной стоит одна проблема это у них идет перемешение сегодня общества в силу беженцев внутренних и внешних. Вторая проблема – это резкое падение рождаемости сегодня, которое отразится дальше на украинском обществе, независимо от исхода войны. То есть перед нами вообще-то грандиозная гуманитарная катастрофа. Эм, вот это главное последствие этой войны, которую мы сегодня можем как-то оценивать. Которая еще не закончилась. Да, а, мы же не знаем, как будет идти война дальше, ну именно как война на, на фронтах. Если она пойдет валом на запад Украины, скажем, Россия разгромит сейчас украинские войска, двинется к Днепру, потом дальше, дальше, э, то все то, что вот я сейчас описал по беженцам, оно все будет э, многократно усилено. Вот это вот демографическая яма, упадок демографический, как хотите его назовите, для, для нас, для соседних государств, он чем-то грозит? Да. Мы должны исходить из того, что независимо от того, чем завершится война, э, она, скорее всего, будет долгой, э, на юг от нас надолго-надолго сформировано нестабильное общество. Это в истории у нас уже бывало. Украина несколько раз падала в такую руину, и исторически нам эта ситуация знакомая. И сейчас она настала вновь. Поэтому надо готовиться к тому, что территория Украины будет многие-многие годы источником нестабильности для нас. А что мы можем сделать? Ну, мы, я сейчас имею в виду не только Беларусь, и Россия, и Беларусь да и вообще, может быть, еще другие страны, чтобы все-таки как-то стабилизировать там ситуацию? Война на Украине, она не ведется войной между Украиной и Россией. Это война Запада и, точнее, некоторых кругов Запада и России на территории Украины с украинским участием. Почему я так говорю? Потому что тот национализм, который там выпущен – как бы как джин из бутылки. Этот тип национализма, он и в других странах Восточной Европы тоже развит. Он основан на реабилитации коллаборантов времен Второй мировой войны, и он, как я уже говорил сегодня, и он дальше влечет за собой реабилитацию нацизма немецкого. Э, и пересмотр оценок э, характера Второй мировой войны, а возможно и результатов. Поэтому военная победа на фронте в Укра... на Украине, она не завершит эту войну. Э, против... Э, источником этой войны является именно выпуск джина радикального национализма и реабилитации нацизма из той вот клетки, бутылки, кувшинов, в которой он был загнан э, в Нюрнберге в 1945-м. Поэтому пока вот это не будет ликвидирована проблема, в нашем регионе будет сохраняться угроза войны. Хорошо. Как, э, как можно бороться с этой проблемой? Я думаю, что в идеале для Беларуси, ну это такой идеал, как бы, ну это идеал, это не прогноз. Но <laughs> в идеале для Беларуси было бы, если бы те большие силы, которые ведут войну сегодня на территории Украины – по каким-то своим соображениям они и дальше э, избегали вовлечения Беларуси в эту войну непосредственно. Э, то, что мы не вовлечены в эту войну в течение вот всего прошлого года, оно не могло быть э, без подобного вот размышления со стороны основных действующих игроков там. Вот если это сохранится, такой вот своего рода баланс в нашу пользу, тогда для Беларуси очень важно сохранить себя как пример для украинцев, потому что это они сегодня ожесточены и в надеждах, что то танки, то еще что-то там Запада пришедшее даст им победу над Россией. Завтра у них будут другие эмоциональные всплески. И очень важно, чтобы у них сохранялся перед глазами пример другого развития. Мы все вышли из Советского Союза, можно сказать, из одной шинели. Но наш путь показывает украинцам, украинскому обществу, что можно было избежать вот того, что произошло у них. Мы уже видели подобные отношения к Беларуси. До 24 февраля прошлого года у нашего президента был огромный рейтинг на Украине. Сам по себе факт наличия рядом Беларуси, которая избежала всех украинских ужасов, это уже для украинского общества должно быть своего рода якорем. Они будут долго, вот ту ненависть, которую они сегодня распалили в своем обществе по отношению к России, возможно, наличие рядом вот Беларуси позволит им как-то иначе направлять свои эмоции. Я думаю, это главное, что мы можем. Э, другое, если удастся избежать вовлечения Беларуси в, в эту войну, то в как, на каком-то этапе нам придется подумать э, всерьез и очень глубоко об украинских беженцах. Вот сегодня Европейский Союз принял, по официальным данным ООНовским, примерно 5 миллионов беженцев. Э, их было больше. Э, сначала хлынула масса, потом часть уехала. Почему осталось примерно 5? Потому что их стали поджимать финансово и всячески иными способами. Но если война будет дальше идти катком, а она будет, э, это значит, что количество людей, которые будут бежать от войны в Европу, будет увеличиваться. Но Европа явно столько не ждет. Значит, э, надо ожидать, что скоро э, где-то вблизи границ Беларуси будет эта проблема беженская стоять. Надо думать, как Беларуси здесь выдержать эту гуманитарную катастрофу, идущую с Украины, которую Европейский Союз вольно или невольно канализирует в нашу сторону. В этом году избежали, а дальше не факт. Приезжают, конечно, из Украины и в Беларусь люди, но не в таких количествах, конечно. Я вот не хочу пугать людей разными размышлениями, но вообразите себе, если у границ Беларуси скопится, например, 5 или 10 миллионов беженцев внутренних и готовящихся стать внешними, и которых Европа не будет принимать. Вот с подобной проблемой столкнулась в миниатюре в прошлом году Молдавия. На ее территорию пришло меньше миллиона, где-то 500 тысяч э, украинских беженцев. Они шли транзитом в Румынию, но не все так быстро. Эм, это была проблема для Молдавии, это и сегодня проблема. Вообразите себе вот подобное у наших границ. То есть надо готовиться к тому, чтобы в какой-то момент, если мы не будем вовлечены в войну, начать участвовать в минимизации гуманитарной катастрофы на Украине. На самой войне все понимают, что главный бенефициар, то есть выгодоприобретатель этой э, войны, которая идет, Соединенные Штаты на сегодня. И я все время задаю себе вопрос, и всем тоже, а, что может или должно произойти, чтобы вот этот вот зачинщик, а, ну, сам себе сказал, «Ну, все, хватит. Может быть, э, и это не обязательно должно произойти где-то на Украине, даже не обязательно в Европе. Где-то, возможно, вообще в другой части мира то, что происходит в Украине, это всего лишь элемент огромной перестройки международных отношений, происходящих в масштабе планеты. Во многом источником происходящих на планете больших событий является то, что после 2009 года Китай и Соединенные Штаты стали дрейфовать друг от друга. Э, до того э, с 69-го, ну, можно сказать, 79-го года, когда Китай перешел к реформам, между ними были отношения стратегического партнерства. Сегодня дрейф друг от друга. И это вызывает э, массу последствий для всей планеты. Так вот, э, украинская война, это на фоне вот этого дрейфа Штатов и Китая друг от друга, это только небольшой элемент. Это, в общем-то, удар – по России и удар по Европейскому Союзу, по старой Европе, как глобальным конкурентам Соединенных Штатов. Но э, сущность-то вот происходящего во многом – это дрейф Китая и США друг от друга. Поэтому пока не определится исход этого дрейфа, будут происходить вот подобные сюжеты, как «Украинская война», и они будут э, усиливаться. Обычно но те прогнозы, которые у меня вызывают э, симпатию, они говорят о том, что где-то около 30 -го года можно ожидать уже какой-то стабилизации ситуации на планете. И обычно это связывают с тем, что Соединенные Штаты осуществят в целом и э, проводящуюся у них новую индустриальную революцию, а Китай в целом осуществит переход к новой структуре экономики, когда его вся национальная территория будет драйвером экономического развития, а не преимущественно приморской провинции. И если так, то тогда потом, когда вот у возникнет подобная стабилизация двух этих громадных величин, там тоже будут проблемы глобальные, но они уже будут другого порядка. То есть, по большому счету, украинская война, она зависит вот от этого того, насколько успешно и насколько прогнозируемо э, Штаты и Китай осуществляют переход к новым стратегиям своего развития. То есть лет 10. То есть вот, вот там они дрейфуют друг от друга, а здесь люди гибнут вообще в другой части планеты. Вот как это все а работает. Это обычная ситуация, когда было иначе в истории. Один из главных итогов Второй мировой войны – это коллапс Британской империи – Э, Вторая мировая война начиналась, когда на планете существовала самая большая в ее истории, в истории планеты, Британская империя. Закончилась Вторая мировая война тем, что Британия, э, в общем-то, в течение после войны нескольких лет э, лишилась этой своей империи в целом. То есть, или, например, Бреттон-Вудские соглашения по финансам, они э, тоже как бы они связаны, безусловно, с ходом боевых действий в Европе, но они касались гораздо большего масштаба проблем. В общем, э, так вот было всегда. Вот как возникла глобализация и более-менее глобальная экономика, так она и решалась. Вот я люблю приводить на лекциях в таких случаях э, пример с 16 века. К началу 16 века или к концу 15 католическая Европа находилась в очень сложном положении. На нее давила очень мощная Османская империя. И, в общем и целом, католический мир шел к поражению. Э, одной из причин этого было то, что э, католическая Европа не обладала источниками благородных металлов. И в результате она попадала все больше и больше в зависимость от рынка Османской империи, которая такими ресурсами обладала. И тогда в течение достаточно короткого времени, с конца 15 века, э, Португалия принесла своей заморской экспансией в Европу золото, а Испания сумела добраться до Америки, покорить две местные индейские державы и добраться до горы Патасин на территории современной Боливии. А там огромные залежи серебра. Европу пошло серебро оттуда, из этой Патаси. Процентов 80 всех благородных металлов в Европе, серебра э, в конце 16 века, это вот эта, эта, эта гора. Э, и Европа насытилась благородными металлами, в ней произошла так называемая революция цен, возникло новое экономическое районирование, когда продукты производились, ну хлеб, уже не в Египте, как было ранее, а в бассейне Вислы. Эм, железо производилось в Швеции и другие металлы. Э, лесные товары для кораблей и всего, что необходимо э, на нашей территории и потом в московском государстве, возникла новая экономическая география Европы. Э, и это все опиралось в конечном счете на успешную экспансию относительно двух индейских империй, находившихся за океаном. То есть вот где-то вот с этого момента возникла единая глобальная э, экономика и единая глобальная политика. И поэтому, что бы ни происходило в Европе или где-то еще э, в мире, оно отражается теперь на всей планете, как на едином организме. И сейчас тоже. Поэтому исход вот этой вот войны на Украине, э, он будет зависеть от факторов, которые находятся очень часто вне Украины и вне Европы. Но не получается ли у нас такая низко упрощенная картина мира? А, есть Соединенные Штаты, есть э, Китай, которые там каким-то образом решили подрифовать друг от друга, ну или так сложилось, не знаю. И, собственно, все, и весь мир, получается, пляшет э, от этой печки. Есть же не менее, скажем так, серьезные игроки. Это Индия даже, это тот же Иран, это же Турция, ну, Россия, безусловно, в союзе с нами. А вот они где все? Для Китая и Соединенных Штатов друг от друга – это есть часть общего процесса исчезновения американоцентричного мира. После распада Советского Союза мир стал американоцентричным. Другой такой подобной державы не было в тени вот этого американоцентричного мира постепенно вырос Китай. Сегодня ослабление Соединенных, влияния Соединенных Штатов за счет вот усиления Китая, оно означает то, что Соединенные Штаты уже не могут так, как раньше, влиять и на другие части планеты. Поэтому происходит э, развитие и конфликтов, и развитие могущества и других регионов и стран. Сейчас период нестабильности американоцентричный мир э, исчез, э, <laughs> ну, еще не исчез, исчезает, ну, если так уже говорить, да. Это же все в процесс. Борьба за власть и за ресурсы – это вещь естественная. Сколько человечества существует, столько оно было и будет. Речь идет просто о формах и о месте, например, нашей страны в этом всем. Ну, где позитивно, где негативно. Вот. Я думаю, что в нашей ситуации лет 10 у нас период нестабильности. И тот регион, где мы находимся, это один из самых, может быть, самый опасный регион на планете сегодня. Если удастся, но в силу разных обстоятельств Беларуси оказаться не вовлеченной в, войны в Восточной Европе, то тогда, может быть, мы доживем нормально вот в нынешнем положении до э, того периода, когда произойдет новый новая стабилизация планеты, когда Соединенные Штаты, Китай, Россия, некоторые другие игроки, Индия, вот, они достигнут нового Ялтинского мира или какого-то подобной организации Которая планетарной лет 50, жизни. Лет так на 50, ну как опять же Хотя говорит, бы на 20. Ну хотя бы, ну на, на несколько десятков угу. лет, ладно, не будем, тут уже это 20, 30, 40, а, каким-то образом пропишет новые правила игры да. на ближайшее какое-то время. Да, если это получится. Любое отступление Беларуси от союза с Россией мгновенно превращает Беларусь в поле боевых действий, как вот происходит на Украине. Я думаю, что трезвости нашему руководству, да и народу, э, хватает э, это понимать. Вот оглянитесь на 2020 год. Вот мы сегодня можем оценить, э, оглядываясь на него, э, глядя на то, что происходит на Украине. Я думаю, уже видно, что если бы тогда у нас пошла слабина, у нас бы сейчас полыхало все, как полыхает там. Вот, э, поэтому я думаю, что тогда общество в 2020 году и государство сумели удержать ситуацию трезво, отдавая себе отчет в в том, что происходит, и удержали ситуацию, опираясь на союз с Россией. И сейчас тоже. Другого пути нет. Нравится кому-то, не нравится. У нас путь только один для одного из, может быть, тысячи шансов э, удержаться от вовлечения в большую войну. Это союз с Россией, а по большому счету это победа России в идущей войне. Ну что ж, э, наши товарищи, которые товарищи, а, которые э, сейчас э, находятся все еще и все еще получают финансирование, находятся в Литве, в Польше. Ведь они кому-то еще нужны, то бишь э, кто-то все равно их держит еще, кто-то их кормит. В надежде на что? Я бы здесь видел две э, причины того, что они сохраняются. Первое, э, объективно, Беларусь – это одна из восточноевропейских стран, и у нас есть потенциал для существования национализма типичной восточноевропейской такой формации, то есть языкового национализма, когда нация понимается прежде всего как языковая общность на определенной территории. Э, поэтому вокруг Беларуси те государства, которые созданы и управляются сегодня националистами, Украина, Польша, прибалтийские государства, они симпатизируют аналогичному движению в Беларуси. Они рассматривают белорусский национализм и белорусскую ситуацию как просто запоздалую э, по сравнению с ними национали националистическую трансформацию тут. Поэтому какие бы ни были тени в отношениях между белорусским национализмом и, например, польским или литовским, а симпатии там, у тех националистов, будут на стороне белорусского национализма. Ибо этот национализм направлен против России, как и их национализм. Ну, родственные движения. До какого-то предела они будут вместе. Тем более, что от Беларуси зависит, возникнет сильный польский блок наподобие Речи Посполитой между двумя морями или нет. Просто в силу географии нашей местной. Без Беларуси не возникает новой Речи Посполитой как большого э, блока, обладающего критической массой для развития. Вот поэтому первая причина – это то, что белорусский национализм имеет точки опоры и будет иметь у националистов соседних стран. Второе. Наш национализм не имеет шансов на победу. Э, такова белорусская культурная ситуация. А это значит, что серьезные игроки, работающие наш, на нашем направлении, отдавая себе отчет, что наш национализм не имеет шансов на победу, они ведут игру на более низких ставках. Я имею в виду, что до Э, наших националистов, до которых мы называем часто оппозиция, доходит хорошо, если процентов 5 финансирования, западного финансирования. Там уже существуют такие устойчивые группы интересов. То есть, условный дядя Сэм э, выделяет э, как бы на финансирование белорусской то, что принято называть оппозицией, условный миллион – до них доходит там 5-10%, им хватает, они довольны. А между им, э, дядей Сэмом условным и ими, существует еще пара джонов, которые благополучно распилили эти деньги. Именно это. Вот я люблю в этом, когда вот э, заходит разговор на эту тему, приводить пример, какой же это год, где-то 2005-2006, примерно так. Э, тогда еще более молодой, чем сегодня, Витаутас Лансбергис, такой известный литовский э, лидер, он выступил всеми Литвы с обвинением, что литовские спецслужбы, точнее коррумпированные офицеры, э, распилили с кем-то из белорусских, он назвал цифру 496, по-моему, миллионов долларов, которые ЦРУ выделило на свержение Лукашенко. Значит, был грандиозный скандал там в Литве вокруг этого. Грандиознейший. Убийства, трупы, какие-то таинственные исчезновения. Вот. В общем, я не знаю, кто там что распилил, э, но дело дошло вот до Сейма и до больших э, серьезных внутри литовских каких-то разборок. И сумма фигурировала вот примерно такая. Ну, понятно, что с точки зрения литовских вот этих борцов с подобной коррупцией, э, белорусские офицеры, они принесли в кассу и отдали, выполнили задание Родины, так сказать, деньги не пошли на подрыв белорусской государственности. Ну а литовские их контрагенты, они, значит, думали о себе. Вот. И это Литва, через нее идет вовсе не основной поток финансирования белорусской оппозиции. Поэтому вот та коррумпированная оболочка с западной стороны, которая окружает белорусскую оппозицию, она ведет свою собственную игру. И эта игра вовсе не обязательно включает в себя реальную борьбу за власть э, в Беларуси. Она гораздо чаще включает в себя просто обычную политическую коррупцию. Ну, видите как, э, просто мы же-то видим внешнюю, внешнюю сторону, да, и, ну или вершинку, маленькую вершинку этого айсберга. Мы видим, э, ну когда мы смотрим на этих товарищей, мы видим красиво одетых людей. Ну, ну как, это что, это беженцы что ли какие-то? Нет. Они хорошо одеваются, судя по всему, хорошо питаются, живут в красивых местах, ездят э, в не менее дорогие места. Взять последний довоз. 250 тысяч э, долларов на секундочку, входной билет. Но мы не представляем себе, что на самом деле речь идет о гораздо более крупных суммах, э, которых ну, просто никто никогда не скажет. Такова политика. Это тоже, кстати, особенность Восточной Европы и национализма восточноевропейского. Э, в принципе, ведь все местные националистические движения всегда они вступали в какие-то неимоверно сложные отношения с разведками и разными структурами самых разных государств, бизнес-кругами, с кем угодно. Если вы посмотрите историю вот с этой точки зрения нашего региона, вы ахнете. Вот мне как-то, когда меня это все интересовало, я смотрел, меня всегда удивляло. Это ж как можно было там в 30-х годах быть одновременно агентом 5-6 разведок разных стран, и это воспринималось в порядке вещей вот у националистических ну лидеров ну, нашего региона. Тогда же интернета не было, там проще это все было. <laughs> Ну вот они так жили. И, значит, потом это все воплотилось в те государственные проекты, которые они построили, где государство изначально слабое, и поэтому вынуждены маневрировать между сильными державами и как-то где-то вот с этого что-то получать. Эм, это такой вот специфичный политический стиль. И наша оппозиция, так как она не имеет шанса в Беларуси на взятие власти, она задержалась. Вот в этой стадии она задержалась на сто лет, и еще это у нее стало и традицией внутренней. У нас просто уникальное стечение обстоятельств на территории Беларуси, почему национализм этого типа не смог взять власть. Э, я думаю, оно связано с э, характером Второй мировой войны на территории Беларуси. Здесь мест, он и так национализм был слабоват по сравнению с соседними странами. Вот, и он э, весь связался с немцами. А немецкая оккупация была очень жестокой, и масса белорусов пошла воевать э, в советские партизанские отряды, и советские партизаны победили, а националисты все, или практически все, сотрудничали с немцами. У нас не было своей украинской повстанческой армии, как на Украине, которая хотя бы формально воевала и с теми, и с теми. Не было армии краевой, как у поляков, которые тоже хотя бы формально, даже не формально, они, в принципе, с немцами тоже воевали. Вот. Наши полностью. И поэтому, когда после войны у нас э, началось э, восстановление страны, и власть оказалась в руках у партизан, ибо больше просто некому было ее брать, Э, она, это организованная сила, э, то э, наш национализм оказался полностью вне морали. И это превратило белорусский национализм на территории Беларуси совсем в другое явление, чем национализм в других восточноевропейских странах. У них, у наших всегда, хоть малейшее их усиление, оно связано с быстрым переходом к реабилитации полицаев. Ну вот, а это значит сразу же очень сильный конфликт с белорусским обществом, ну и так далее. А дальше уже после войны э, БССР развилась как высокоразвитая индустриальная часть Советского Союза, и вот этот советский белорусский патриотизм, э, если вот так можно назвать, он получил еще и второе обоснование в глазах общества. Он обеспечил грандиозный культурный и экономический рост. Э, поэтому к нему тоже не имеют никакого отношения наши националисты. Поэтому э, наш национализм внутри белорусского общества не может ни за что зацепиться. У нас нет Западной Украины, то есть некого региона, где бы национализм мог пронизывать все социальные слои. Брест или Гродно – это не Львов, даже близко. Вот. У нас нет морального авторитета э, националистов, которые, ну, полицаев, которые отсидели в сталинских лагерях, а потом пытались вернуться назад. В Западной Украине или в Прибалтике подобные деятели имели авторитет, у нас и близко, и тем более их еще и не пускали назад. Вот, то есть у нас, в общем-то, уникальная культурная ситуация для Европы. И в этой уникальной культурной ситуации те люди, которые у нас заняты националистической э, активностью всерьез, они ее знают, эту ситуацию, они тоже, я думаю, не ведут никакой реальной борьбы за власть. Они отчетливо понимают, что... То есть они играют в эту игру, получается. Да. Когда, ну, как, как я уже говорил, там условный дядя Сэм э, выделяет условным борцам за власть, как бы, <laughs> оппозиционерам, как бы, опять же, все, тут, тут все с приставкой «как бы». <laughs> Э, какие-то деньги, до них доходит какая-то часть, которая их устраивает. Да. У них все хорошо. Э, да, Сколько это, это продлится, они сами не знают. Ну, это... а, а других вариантов все равно нет. Это превратилось вот... в секту с традициями. И вы, им самим выйти из этого положения сложно. Вот сколько я видел э, людей, которые приходят в э, наш национализм, а каждые лет пять, наверное, новая какая-то волна приходит. У всех этих неофитов всегда есть идея реформировать белорусскую оппозицию. Ни у кого не удалось. Поэтому мы имеем такое очень своеобразное явление в виде нашей оппозиции. Оно отвратительное, но, с другой стороны, я бы сказал, оно не особо-то и опасное. Самим главное не расслабляться. И Беларусь, если что-то угрожает, это не столько вот эта, вот эта секта с традициями, Э, сколько какие-то проблемы, которые всегда возникают в любом обществе. Вы знаете, главное поддерживать управляемость государством. Вот именно когда Украина потеряла эту управляемость, тогда у них все и началось. И в нашем случае самое главное – сильное управляемое государство. Пока оно есть, оно вынуждено заниматься, даже если кто-то там не хочет внутреннего из каких-то отдельных чиновников, оно вынуждено заниматься развитием того, что является материальной основой нашего государства. Это крупная экспортная перерабатывающая промышленность. То есть развивать э, технологии, искать новые ры рынки сбыта, закрепляться на старых, развиваться. Поэтому сам по себе курс на э, сохранение здесь сильного государства, он означает автоматический курс на развитие э, технологическое развитие нашей промышленности, на развитие образования, науки. Вот это надо развивать. Надо, думая об Украине, помнить, что первый шаг вовлечения э, в украинскую войну – это э, вовлечение психологическое. У нас есть чем заняться, кроме размышлений об украинских горестях. Другого выхода нет. Выкинуть это из головы и думать о реальных проблемах, а не вовлекаться в их проблемы. Нет другого выхода. У нас своих реально полно проблем. Надо думать о позитивной перспективе. Она есть. Один пункт я, я уже несколько раз сказал сегодня. Это союз с Россией. Он дает нам защиту. Защиту от вовлечения в войну, от удара, большого удара блока НАТО – но больше, во всяком случае, защиты нам никто не даст. Это позитив. Есть шанс, что мы не будем вовлечены в войну в большом масштабе. Второе, надо помнить, что Минск сегодня – это третий русскоязычный, где-то как-то русский э, город на планете по величине после Москвы и Петербурга. Э, это огромный бонус впервые белорусская культура э, имеет вот такую возможность как бы развития, что имеет такой город, такую агломерацию, которая выводит ее на такой высокий уровень в рамках большой русской культуры. Но это и ответственность. Для того, чтобы нас уважали в Петербурге, в Москве, никуда не деться от мышления масштабами большой России. Иначе не будут уважать. Потом есть еще момент, связанный с Минском. Э, нельзя забывать, что Минск сегодня больше, чем Варшава э, по численности населения. И в нашем регионе э, мы сегодня уступаем только Киеву, и то не факт после всех их происходящих сейчас трансформаций, связанных с войной. А это означает, что белорусская городская культура, культура мегаполиса – а именно мегаполисы сегодня основные двигатели и науки, и культуры, и экономики на планете, она у нас обладает большим, огромным инструментом в виде Минской агломерации. Поэтому у нас, если для, нас, для Беларуси сохранение стабильности, не вовлечение в войну, оно автоматически означает э, развитие культуры высокого масштаба в масштабе большой России – и в масштабе Восточной Европы, ну, вот такой, что вот мы можем думать уже о том, о чем, скажем, наши националисты боятся думать, о том, что наш Минск больше Варшавы, и уровень развития городской культуры в Беларуси, он выше, чем в Польше. Даже в силу этого, а можно взять еще и по другим параметрам, по концентрации городской культуры. Это тоже налагает на белорусскую культуру обязанности и возможности дает, такие, которых раньше не было. Вот мы можем, например, здесь у нас э, ставить для Варшавы невозможные проекты, как китайско-белорусский индустриальный парк. Или вот даже парк высоких технологий, хотя он может, можно найти ему прецеденты, в Восточной Европе, но это один из наших больших проектов. Они все международные. Есть еще с, с арабами этот вот проект у нас в северной части Минска, еще ряд. То есть для, здесь у нас в Минске рождается та культура с таким масштабом, которая никогда в нашей истории не было. И если нам удастся избежать вовлечения в войну разрушительную украинского типа, э, точнее в украинскую войну, это означает для нас развитие вот такой масштабной, беспрецедентной для истории Беларуси культуры. Россия сегодня, она воюет не только на фронте. Внутри России за тем щитом и мечом, который она создала в виде перевооружения армии, э, внутри развивается несколько очень мощных технологических проектов глобального уровня – которые могут дать и должны дать России место, высокое место на мировом рынке во всех его отношениях где-то около 30 -го года. Я вот люблю в этой связи приводить пример с э, реактором на быстрых нейтронах. Есть и другие э, подобные проекты. Их до 10. То есть э, мы должны быть вовлечены и в них. Ибо если мы третий по величине город Большой России, мы и имеем право, и обязаны. Вот. А это означает, что если мы не будем вовлечены в войну, и по нам не пройдет, как по Киеву, этот разрушительный каток, все уничтожающий, э, если мы не будем внутри, не позволим разрастись внутреннему какому-то конфликту, то это означает автоматически, что мы должны быть частью большого глобального российского проекта на следующую эпоху, на 30-40-е годы. Вот это наши проблемы, как занять там место. все эти проблемы можно решить при одном условии. А, и вот тут вспоминаешь бабушек а, в наших белорусских деревнях, и мы так с улыбкой, где-то так, по-доброму, но с улыбкой реагировали на их слова, когда они говорили внучке, главное, как бы не было войны, все будет добро. Как по-другому <laughs> сейчас звучат эти слова, чтобы не было войны. Чего они правильно говорят. А, э, бабушки – это те, кому сегодня лет 70. Да, их уже нет, этих бабушек, которые так говорили. Есть, есть. Ну, есть. Те, кому 70, ну, то же самое скажут но просто они будут осмысливать что? Они будут осмысливать... Те, кто это говорили 20 лет тому назад, те осмысливали опыт войны. А те, кто это скажут сегодня, откинув назад 70 лет, они осмысливают опыт послевоенного развития. И те, и те правы. Потому что первые, кто помнили войну, они понимали ужас разрухи, который может быть. А те, кто помнили послевоенное возрождение и взлет, те понимают, какой может быть за короткое время достигнут страной взлет, если нет войны. Это правильный подход. Спасибо вам огромное за этот разговор. Будем верить в лучшее. Э, Все будет хорошо, я уверен. Спасибо за интересный вопрос. Спасибо.